وادي الحياة واحد من أجمل الأماكن يلي انعملت في اسطنبول وهذا هو السبب يلي خلى رئيس بلدية مثل الإمام أغلو يترشح ويصير رئيس بلدية اسطنبول الكبرى مشروع جدا رائع على هذا المشروع يلي بيكون أكثر من مليون متر مربع من المساحات الخضراء في مشروع ثاني كمان للبلدية شراكة بين كل إنشاءات وبلدية بايلك دزو هذا المشروع عبارة عن 17 بلوك في بعض البلوكات له اطلاله كثير حلوه على وادي الحياه 17 بلوك بتضم كثير من الخيارات من ناحيه شكل الغرف مساحتهم اطلالتهم واتجاههم اعطونا رايكم في مشروع فيرا متوفر على اليوتيوب واعطونا رايكم كمان بموقع مشروع فيرا بالخريطه الجويه يلي جهزنا لكم اياها